Да. А вот эти экстрасенсы у телевизора, это правда? Да. Представляешь, я опять у терапевта у своего была. Он так меня трогает, что мне кажется, что он меня хочет. Бабушка, ты можешь помолчать? А. Бабушка, а скоро есть. Бабушка. Бабушка. Бабушка, бабушка, алло, женщине плохо, э, 74, да не знаю я сколько лет, да хуя, пожалуйста, приезжайте быстрее, пульс, а как смешно! Ой, ой, вот не надо сейчас. Ага, ага, ага. О, да, да, конечно. Так, а что у нас сегодня? Бабушка? Я не бабушка. Охуеть, пиздец, ты пидор. <laughs> Ти води хочеш? Сука, як, як воздух коня. Очень сильно. Очень. Витя, дай попить! Витя! Витя! Дай попить. Пожалуйста. Миша, не снимай мене. Пожалуйста. Миша, забери камеру. Виключи нахуй. Ах ти, сука, ти ще й знімаєш, блядь? Їбав я тебе по зім'єму, блядь. Сука, <laughs> камеру забери! В тебе нема ліцензії на зйомку, блядь. А я не хочу тебе, щоб ти мене бачив. Я тобі що, якась сука пизда на обзор, чи що, блядь? <laughs> Телекоматівського приїзду. Та йохуй, йохуй з ним. Сука, я його дам пизди під копняка з дому, нахуй. Викидай води мені! Обригаю по зімньому! Все, пацани, я ригать. Хуй вам, сука. Не, не дождетесь, уроды! Не дождетесь моей желчи, суки. Витя, дай воды! Витя! Витя, сука! Воды мне. Холодной! Блять, я уже півчаса прошу, придурок! Ах ты ж, сука, нахуй! Був в мене колись друг, але я його зжер, блядь. нахуй. <laughs> Вітя! Вітя! Вітя! Сука, включи ушники! Віть! Вітя! Тобі пизда, Та блядь. ти заєбав! Дайте, чуєш? дай води, придурок, я вже півгода. Закрий! Я вже півгода прошу, дай води мені, пожалуйста. Не гони, дай мені води, водички. Чувак, водички і води. Ах ти, Сука, нахуй. Щас сам пизди дам рукою, блядь, тобі. нахуй. Щас. Не знімай мене. Не знімай! Миша! Не знімай. Я, я хочу передать привет всем своим близким и родным. Что, Пользуясь случаем и хочу объяснить. А, Я не кушал эти конфеты. Миша. Aí, bala, mano!